नमस्कार दोस्तों ये है इस मंथ की शिव गंगा जो कि सोमवार से स्टार्ट रहेगी और शनिवार तक ठीक है वीकली डाल रहा हूँ पूरे बन बिक का रहेगा एक साथ जिस भाई को पसंद हो वो स्क्रीनशॉट ले ले देखे साथ में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को मिल सके ठीक है तो ये सोमवार दिन के लिए है ठीक है चौदह तारीख जिसमें तीन दो जीरो है इक्कीस बासठ जीरो आठ तीस की ब्रैकेट है मेन जोड़ी में थर्टी फोर नाइन्टी थ्री है सिंगल अंक में तीन है देख लीजिए चौदह तारीख ठीक है स्क्रीन ले सकते हैं जिस भाई को देना हो दे सकते हैं और वीडियो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं ये पंद्रह तारीख दिन मंगलवार रहेगा जिसमें थ्री सेवन जीरो ठीक है तो thirty four ninety three one seven की जोड़ी है seven one six seven zero eight और थ्री जीरो पंद्रह तारीख दिन मंगलवार ये सोलह तारीख दिन बुधवार यानी Wednesday eight seven zero eighty eighty five seventy one sixty seven zero six और वन जीरो की जोड़ी है पैनल उसमें दिए हुए हैं ठीक ये है आपका फ्राइडे के लिए सत्रह तीन दो हज़ार बाईस seven three nine panel one seven nine two fifty seventy और फिफ्टी सेवन की जोड़ी सपोर्टिंग जोड़ी three eight double three nine six one nine की इसके बाद नेक्स्ट है अपना शुक्रवार जिसमें सेव सिक्स है वन है फाइव है sixty two seven six one four nine one fifty nine और फोर्टी फाइव की जोड़ी दिन शनिवार उन्नीस तारीख ठीक है तीन एक आठ thirty seven twenty three one nine four one eight five zero eight कि यह रहेगी इस सप्ताह की साप्ताहिक जोड़ी फोर फाइव और जीरो नाइन जो कि मंडे से सैटरडे वीक में कभी भी हो सकती है ठीक है दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी वीडियो को डबल से अपडेट के साथ तो फिलहाल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए